Se aproxima el 28 de junio y el Pride Barcelona celebra su sexta edición. La organización del acontecimiento espera superar los 180.000 participantes de la edición del año pasado. En el cartel de actuaciones de este año de viernes y sábado destacan Rebeca Moss, Lolita Jolie, Nuria Swan, Galisteo o Wickfield, entre muchas otras. A su vez, en el Village del Pride, en la avenida María Cristina, habrá una feria de entidades LGTB y además talleres y actividades. Además, en el marco del Pride se desarrollan actividades paralelas como el Pride Kids, organizado por familias LG, y la muestra de cinema LGTB Fire del Casal Lambda. En una edición del Pride en la que las entidades tienen cada vez un papel más importante, la Pride Parade se consolida y repite recorrido. Continuaremos en paralelo. la, la trobada a les 4 de la tarda al Parc de les Tres Xemeneies, en el paral·lel la sortida a les 6 de la tarda fins a l'Avinguda Maria Cristina, o sigui, tot igual que, que l'any passat. Uh, així, d'alguna manera, uh, agafem i ja pues, certifiquem que aquell és un bon recorregut i, i l'any passat va ser un èxit. La organización del Pride espera superar este año las cifras de participación del anterior, en un acontecimiento que incrementa constantemente en asistencia i en el qual vienen cada vez más turistes. Entre totes les activitats, l'any passat van ser uns 180.000, nosaltres aquest any esperem superar-ho. Uh, és cert que cada any hem superat en molt l'any anterior, inclús l'any de la pluja, que fa dos anys, vull dir, no vam poder, entre cometes, fer el dissabte, però el divendres va ser molt, de molt creixement, l'any passat va ser molt creixement també, i realment Uh, a veure, també és cert que aquest any, per exemple, ja no fem tanta comunicació com fèiem abans, per això, no? perquè ara ja, d'alguna manera, és un boca a boca i un boca a orella que es va repartint i, i és forma part de la comunicació i la gent ja ho espera. No? Este año, entre las novedades más destacadas, está la feria Leaf Love y los premios Freedom hi ha el Leaf Love, que és eh, bueno, una, una fira de, de bodes de, bueno, per la nostra comunitat, que s'ha especialitzat, el tret de sortida el faran aquest any, dins dels actes del Pride. També hi ha els Premis Freedom, uns premis que volen ser importants eh, de, per otorgats a gent que treballa per la comunitat, ja no la nostra, sinó en general, de Barcelona, de, per fer Barcelona Internacional. El Pride és un dels acontecimientos que rememora en Barcelona el 28 de junio, Dia del l'Orgullo LGTB, i cuenta con el apoyo de diferents entidades i con actividades des del 20 hasta el 29 de junio.